Tiens, ça sonne Et si j'allais ouvrir J'espère que c'est pas ces connards de témoins de Jéhovah de merde J'en ai vraiment plein le cul Salut, ça va une fois T'as pas envie de t'aimer Bah non Mais pourquoi tu me demandes ça Il est peut-être sur le balcon T'es pas bien T'as laissé tout seul sur le balcon Bah je sais pas moi je... Ah quel imbécile allez laisse-moi passer oh, que... C'est la dernière fois que je t'avais commis à ce Timmy sur le balcon tout seul comme ça mais... Oh, bah, oh, oh mais Timmy Oh mais Timmy Timmy Non Timmy Timmy Timmy reste là hein Timmy Timmy Non Timmy Et eh, là, la petite lui dit, tu crois qu'à ce prix-là, t'auras des gambas C'est là, bang Bang Oh Bang Bang Oh J'ai perdu ma jambe, j'ai perdu ma jambe Cazzo, ah, hein, merde Oh non, non, non, mais c'est Timmy, hein Vas-y, putain, il a morflé, Bang Bang Va te foutre Va te foutre mmh. Oh, fils, ouais, mec, qu'est-ce qu'on peut faire Vas-y, j'en sais rien, moi, bâtard, va, Bang Bang Whoa, whoa, whoa! Oh, to me! To me! To me! Whoa, to me! To me! To me! To me! To me! Whoa! To me! Sama mo yung tip off at kumal! To oh, To me! oh, me! To oh, To me! oh, me! Prosciò, oh, muore, mi oh, a ciambera, oh, è per oh, No, non oh, di me! Oh, ma di me! Oh, ma di me! Oh, ma di me! Oh, ma di me! Mais cet imbécile là, vous n'avez pas vu que je blaguais, je n'ai rien du tout, regardez, ça même je suis beau là T'as pas une clope Fils d'un pute de Timmy, va Toujours là pour faire le bouffon, bang bang Mais dites-moi, mais où est Jacob, dis donc mmh, Jacob Jacob Oh, Jacob, on s'en bat les couilles, allez, donne-moi une cigarette Jacob Je suis là-haut oh. Oh. Oh. Ah, Je n'ai plus ma place ici Vous ne pensez plus qu'à lui Depuis que le lapin de Pâques l'a pondu, vous n'avez plus Dieu que pour ce Timmy Même au générique, c'est Timmy und Jacob, et non pas Jacob und Timmy Ah J'en ai plein le H Et je vais sauter Oh Jacob, ne saute pas, hein. Alarme, alarme Le bunker est cerné Bonsaï No! No! no!